Итак, тут стоит большое количество танков. Это наши танки, да? Ну, Советские да, танки, да? Танки. И вот это Т-34. Вот это какой, не знаешь? Т-50. Это Т-50. Там Т-100. Вот. Вот этот дальше, который Т-100. А вон там, который... Зенитное орудие. А, это зенитка. Ну-ка. Вот оно, зенитное орудие. Вот. А это БМП. Да, правда. Постоять рядом с такими машинами. Ой-ой-ой. Ага конечно, ну, даже БМД, БМП, на слово БМД, скорее всего. А на ней написано. сейчас даже мы и смотрим. Технический характер. БМД, Володь, один. БМД, Десант, Десант. Там десант. Вот, десант. Ну а, ну-ну-ну. Войска дяди Васи, да? Да, войска дяди Васи. Вот, да, классно, конечно. Ни разу не ходила я возле танков. Ну, конечно, ощущение классное. Я тебе хочу сказать. Вот здесь какой-то мемориал комплекс. И, короче, тут вокруг стоят орудия, танки. Вот эта часовня. Нас вроде обещали в эту часовню завести. Вот. Они, по-моему, зашли сюда. Ой, боже мой, я такое впечатление, как будто тут весь город пылесосит по ночам. Вообще ни одной былинки, ни одной соринки. Я не понимаю, как это может быть. Просто шикарный город. Могилев, казалось бы, такой город. Ну это что-то.

Вчера говорили о том, что мы фамилии на английском подготовка Николай. Лекции говорили, подготовка салата школы, двое учеников. Всего ребята, я даже знаю, как в Африке, в Бальте, на Найдолге. И ходили здесь, вычищая Почему мы такие фамилии все показывают на английском? С 15 марта 1940 года каждый константин получил Там бумажка, вернутая в рубль, которая называется регулярно. Туда же при солдате чтобы указать все эти данные. Абсолютно какие эти данные, кто должен туда представить? Ну как забыл солдата, кто еще? Грубо крови. Да, ну, заканчивается грубо крови. Адрес, домашний адрес, вы знаете, откуда пришел солдат. Погиб он в доме, государство назад не выкупали. Значит, эта бумажка оказалась была, была абсолютно одинаковой, чтобы одна оставалась погибшей, а вторая оказалась вот это называлось очень неприятно, специально название. Согласно приказу Кантома Абарова называлось смерть негодник. И считалось ли законным забрать бумагу смертника, как когда-то называлось, финансово, себя уже предупреждали. И храните там в этих пенатах иголочки с ниточкой. А зачем туда иголочки? Я ребенка замучил. Ничего, помучается. Наверное, крестиком называется. Чего? Двойным крестиком. Давай, другого ребенка. Да, ну что, если ребенок попал, а его. Не Солдаты иголочки. Они продают, да, вот одинаково интересно сейчас. И абсолютно всех

Просто прошлом году Красавчик Борисов Летанов, руководитель проектовой группы, занимается полностью, мероприятие работает на 20 лет, я не знаю, ну, так, 20 но работы проектовика. Значит, мы по инструкции должны финал занимать вместе с землей. Знаете почему? Он только лишь рекомендации, подробно все делать. Если его сразу вызовут, ликвидации клада 20 да? А в Земле он такой классный, здоровый, членом комиссии, причем в милицию из И там представили внимание определенных условий. И вот эксперты оценили, что видите, ржавчина, что там дает. Все. И вот мы говорим, все там, что так один из них додумался, как три, мы додумался. И видите, желание. Когда дальше? Имя Богу является когда Опять, когда построил Николай Сарни. И представляете, вернули дочери отца, которого она любила. Он так сказал, и уехал в дорогу, лег рядом со своим женом, он два мужчина, дочь. Очень знает, где это, а так что я попал в страх. Светлана Юрьевна, он говорит, что надо говорить. А не есть депутат, который Ой, хорошо. Ой. Нет, мне просто надо сесть. У меня так разболелись ноги.